Так, сегодня у нас операция открытия ретинированного зуба. Вот он такой красивый здесь. В нем Вот это молочный зубик. У нас стоят брекеты. И мы будем открывать постоянный зубик, клеить на него брекет и вытягивать его на место. Будет все очень красиво.